Tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão Tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão Tão, tão, tão no chão, Bora, desce, vai, não tenta Soltando flash, não tenta não, viu? Correto, correto, correto chutando o cone, meu Deus. Nunca vi uma porra dessa? fila da puta. Vamos, Joe, desce, vamos, não tenta, porra, bora, desce. Meu Deus, cara, não, mano, eu vou chorar, mano. Filho de rapariga, desce. Não, cara, não faz isso não, mano, tá bom porra de tá sultão, mano. Porra de... Sai daí, porra. Corre, corre, pegou bem, pegou bem, pegou bem, pegou bem, pegou bem. Vai, vai, vai, tá na pista, tá na Parou, filho. Pai filha da... Não, não, tiraram não. Não tiraram. Bora! Porra, desce desse caralho. Isso é horrível, desce! Horroroso. porra. É, já bateu tá em tudo. Bora! Tu é muito ruim, tu vai perder, Bração. Vamos, Bração. É, é isso. Erro psicológico. Sai tá Não é ele. Ah, não, é ele. Bola, cara, puta, desce, porra. Uma. Desce, porra, vamos. Vamos, mano. Mano. Mano, mano, isso é cara. Capotou, capotou, capotou. Morreu, morreu. Mano, como que esse sistema capotou? Mano, mano. Eu já mexi, eu não posso mudar não? Meu pau, Bora, corno, desce. Tu vai perder, bracinho. Errei, é, errei, eu botei barra bem em vez de barra aí é me fudi. menino se mutou. Tá ficando doido, seu horrível. Horrível. movimento agora se formou o sangue ferve. Na rede o comandante ordenou. Combatente fala alto. Bora, seu horrível. Desce essa porra, vamos. Ô policial, meu Deus, ó, menos. Que policial, porra! Vamos, Joe, desce dessa porra, vamos, caralho. Tu vai perder, seu horrível. Bora, caralho. Bate na porra toda, vamos logo, desce essa porra, bora. Bora, bora. Tu vai perder, bração, horrível, horrível. Horrível, horrível. Caralho, então não tem daqui é é, não. Aquela barra embaixo tipo, que você tem, você tem. Vai atrás do cara, mano. Mano, ele caiu lá embaixo, mano. Cara cagado, mano. Abordagem opressiva de forma violenta, chacina, violência, abuso de poder, ocultação, suicídio e morte. Meu Deus, cara, não, mano. Eu vou chorar, mano. Bora, porra, tu é ruim, bracinho. Lá ah, mesmo, mano. Eu vou chorar, mano. Vou chorar esse bracinho, mano. Eu vou chorar, mano. Mano, eu vou chorar, mano. Esse cara é muito bracinho, mano. Bate em tudo, quatro capotas, gira, faz os caralho tudo. Empurrou, cara. Vai, vai, vai. Shit, I think I changed. Things don't feel the same. Oh, I don't wanna play no games. Since I got this fame, it's been so hard to love again. Girl, your love's in vain. Now you feel ashamed. Girl, you told me no because I wasn't getting paid. These hoes I can't blame. Nobody feeling my pain. I don't wanna switch my lanes, and now they think I'm going insane. Things don't feel the same. I don't